нажимаем перед камеру, начинаем страховаться, добавим накопительные панели. Я сижу сейчас так, я сижу с дурачком, ну это ладно. Сижу, ну, жду руки, сейчас я вам покажу, у меня такая новая серия какая-то попалась, вот смотрите, такая маленькая обсыпанная, яичница, такая яичничка и арбузик. Это какая-то новая серия, не морковь. Где-то мне, пожалуйста, и арбузик. На. Ням, арбузик. Пачку не могу сказать? Я сейчас выгляну. А у меня рассыпали, ничего не выгляну. Видео уже вышло? Ну, видео? Вот вы там это видели? а ноль это ничего ноль, вы там это видели. А, поэтому, видите, мы здесь еще посмотрели, и ищите пальчики вверх. Ну, это я, я как говорила, нажимали ничего, но, кстати, больше не знаю, вот, я это, я хотела бы сказать вам, а, действительно, вылететь будет или в, или сегодня, или завтра, или в пятницу, в субботу, в субботу мы по врачам. Ну, денег тоже по врачам, может быть, может быть. Или сегодня, короче, или в пятницу, значит, на выходные или э, жду я вот точно в пятницу или в субботу, сегодня завтра, но выложить могу не так, ну, не прям сегодня завтра, вот, в воскресенье. Это воскресенье и понедельник, понедельник, а не срок, моя почта. Пишите, не ради, вот этот блог, чтобы вы хотели увидеть. Это полулог, да, полулог. Я шутка. А, это полулог, когда получился. Это видео. Короче, это видео. А? Что это? Видео? Сейчас. Видео, тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Now, correct. Yeah, шагнул почувствовал, что кого со мной. Будем на 150 Я хочу маму. Что же тебе? Так, всем пока. Хотите палец вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. Пока! Пока! Пока!